Saluton kai bonvenon ala nova episodo de nia video serio Crohn virus tempe vivi. Citiu estas episodo 15 cetiu Citiu estas la lasta episodo de la semaino kai fin fine alvenis novan mikrofonon kai do mi esperas ke la kvalito de la audio estos pli alta ol kutime mi vidos poste. Do, la venonta semaino estos la lasta semaino de la videoserio, sed mi ne lasos vin solai, estos la Zamenhofe meditoi cui accompanos vin, dum uh, circa unu iaro, mi diras circa pli mal pli, char mi jam comencis, kun mediti kai se vi volas vi povas subteni per patreon ne kostas multe do mi aprezos estas jam kai kai homo i malmulte homo ki i aprezas konkrete sed iu pli da homo i des pli mi contentas <laughs> i devas diri kai la venonta uh, la venonta episodio estos la last episodio con uh, gasto kai mini nivolo a stiri ion ein per tio kai bedaurinde la microfono al venis nur uh, odio kai la episodio estos iam preta presca o preta mi diru che la filmado estis uh, farida farita sed uh, la montado ancora ne finijas, finigas tamen ja sed chi un fari tio esas la vivo. Nu, mi nun lasas vin alla Zamenhofa medito, cae poste alla alla musico de Paolo Ghiglione, giù la musicon, giù la mediton. Cae restu cun mi, ni revidos nin poste. Saluton. Kai bonvenon al Nianova Zamenhofa Medito. Mi esperas che la nova microfono helpu vin uh, compreni pli facile mi en vortoin kai anca o che la bruo en la labor de la università to en kiu mi trovigas nun ne tro genos vin hodiau mi electis in caset articolon el la esperantisto 1890 qui utrovigas ie pagio sestec nao de la originala vercaro cae titoligas Leopold Einstein. Zamenhof scribas. Antau quelcae semainoi mortis in Nürnberg, post longa cae malfacila suferado, signoro Leopold Einstein, uno la plei varmai cae energiae amicoi de nia afero. L'autoro de la vercoi La lingua internazia als beste Lösung des internationalen Weltspracheproblems, Weltspra Weltsprachliche Zeit- und Streitfragen, cae diversae articoloi en germanae gazetoi. German linguae parolantoi pardonu mian ne perfectan prononcem. La mortinto, dauras Samenhof, estis la unua, quiu donis antau pusion al nia afero en germanuio. Gis nia linguo estis publicigita, li estis varmega vola pucisto, con umlauto. Batalis por vola pyc, fervoro cae energio, cae li tre multe helpis alla vastigio de tiu lingvo. Li scribis circa ducent articoloin en diversai gazetoi por vola Iam de la comenzo li sendis la tutan malfortezon de la vola pyc avortaro, sed ne esperante che ti uccide mando estos iam solvita pli bone, ca evidente che la diversa e nova e proponata ai sistemi estas nur efemerai, ne pripensita i provoi, chi vi volas detrui vola pucon, sed donas nenion pli bonan, li da sian fervoran laboradon cae batalis contrau ciu nova propono. Temas pri necrologo. Cae mi shatas citiun eron de Zamenhof unua vide ne tiel grava, char tio montras che la afero kiu kiun iniciatis Zamenhof ec de la comenzo nestis nur sur la shultroi de Zamenhof mem. Kai li apresis forte kai firme la helpon de siai sia tempai amicoi. Do, Leopold Einstein estis curagia homo. Char li havis la curagion decidi, preni decidon, shangi partion, e la vola puca partio alla uh, eh, esperantisma partio, tiu tempe esis tute ne facila afero. Cai protio, tio, Zamenhof estas tiel dankema mi pensas. Ankaŭ laŭ la lingva vidpunkto estas interesa afero, ĉar tiu vorto vola pykisto kun umlauto estas neregula. En ordinare Esperanto ni diru ni dirus vola pukisto per u, ĉar u ne ekzistas en la Esperanta fonologio. Do, ancau Zamenhof diras Nürnberg anstatau nur Nürnbergo au ion simila, mi ne sias la esperantigon nun, Norimbergo eble, mi rigardos la vortarum, pardonu. Sed vidu, la flexe, flexeblezzo de la pioniera Esperanto – cae per tiu esprimo pioniera esperanto mi mencias la lingvo uson ecte la publicigo en 1887 gis la publicigo de la fundamento en 1905 estis alta tiu flexiblezzo. Quelcfoie mi pensas che multai nun tempai esperanto parolantoi volas meti la lingvon en cajon. Cae tio ne helpas la lingvon mem, cae compreneble ne helpas la parolantoin. To, la gravezzo preni decidoin, danki al amicoi, kiui faras cun vi, parton de via viv promenadon de via viv promenado kai la curagion usi la lingvon sincere kai libere por sin esprimi ie la plei alta tauga maniero ebla ien mia medito hodiau Do, kiel ciam, mi salutas vin, antauen, sen fine. Kai diro al mi, ciu la qualito de la nova microfono estas pli bona, ol antaue. Coran dancon. A parte, la subtenantoi en Patreono dirus tion. Kai igiu subtenanto. Dancon. Gis. Gis morgo, con la nova medito. Ien mi, de nove, mi sercias locum taugan por uh, duona masteivin, char hodieu, cae en la lasta etago, in fact, estas multe elaboristo e citi en la, en la, en la loco, en mia labor loco, Ricardo. Tendo un momentum. Mm-hmm. mm Ja, Gardu, cium da laporon ili faras. Vido. Cui vidis? To, mi sercias loco. Por, deze, duon amasteivim. Cai, mi jam diras al vi felician semen finon kai do diru al mi ĉu vi ŝatis aŭ ne mian duon ŝercan aferon hieraŭ sium stranga afero sed nu ja mi experimentas ĉiam ĉu ne nu eble mi trovis la lokon atendo Carai, duo namasteon a di cili cae gis lungo. Feliciam semem in finam.